So everybody is enlightened. Jeder ist erleuchtet. But most people never know that they're enlightened. Aber die meisten Leute, die werden nie wissen, dass sie schon erleuchtet sind. And they don't know they're enlightened because they have a lot of rubbish in their minds. Und sie wissen nicht, dass sie schon erleuchtet sind, weil sie sehr viel Müll in ihrem Verstand haben. And we tend to identify with all that rubbish. Und mit diesem und es ist so, dass wir dazu neigen, uns mit diesem ganzen Müll zu identifizieren. And unfortunately for many people this rubbish is so thick thick. Und bei den meisten Leuten ist der Müll so dick, that we never get to our inner enlightenment, our being. dass wir nie zu, unserem, zu unserer inneren Erleuchtung, zu unserem Wesen gelangen. And so what one of the things we're trying to do in this community is to just be here now. Und einer der Dinge, die wir hier versuchen in der Gemeinschaft, ist einfach nur jetzt hier zu sein. Just to be present. Einfach nur präsent zu sein. And if you're present washing dishes, und wenn du präsent bist und die ähm, Teller wäscht, that's just as good as being present in this spiritual meeting. Das ist genauso gut, als wenn du in einem spirituellen Treffen präsent bist. And if you're present cleaning the floor, und wenn du präsent bist beim Bodenwischen, just as good. Ist genauso gut. It doesn't matter where you're being present. Ist egal, wo du präsent bist. The important thing is to be here. To be present. Das Wichtige ist, ist einfach wirklich hier zu sein, wirklich präsent zu sein. And as most of you must know, to be present here now. Und wie die meisten von euch wissen, ist also hier präsent zu sein. You can't be identified with some of the rubbish inside you. Da kann man nicht mit dem Müll in sich identifiziert sein. Because it's being identified with this rubbish which prevents us from being here weil es ist ja gerade die Identifizierung mit diesem ganzen Müll, was uns daran hindert, wirklich hier zu sein. So this is the spiritual work that happens here in this community. Das ist die spirituelle Arbeit, die hier in der Gemeinschaft geschieht. And it happens not just in these kind of meetings. Und es geschieht nicht nur in dieser Art von Treffen. It happens not just between me and somebody. es geschieht nicht nur zwischen mir und irgendjemandem. But it happens between everybody. Es geschieht zwischen jedem. Und das ist die Kraft von einer Gemeinschaft wie dieser.